un dia de festes me, me trobo malament, me marejo i me porten de seguida a l'ambulatori, allí al poble, està el metge del poble, que era l'alcalde, fent bous, hi havia ambulància, ve a per mi, me vaig anar a Castelló. Això és dissabte de nit. Me tenen tot el dissabte de nit a urgències a Castelló eh, diagnosticant-me. De matí, pràcticament, veuen que és que el desfibrilador ha perforat el cor, és a dir, la, el filet que hi ha dins del desfibrilador ha, perfilat el, ha, ha perforat el, el cor i eh, a Castelló no hi ha cardiòleg de guàrdia, a l'Hospital General, i m'han d'enviar en ambulància medicalitzada a València, al, al clínic m'envien. A Castelló no me podien operar i era un cas d'urgència. Aquell dia no me podien operar i aleshores ells no podien, suposo que no podien arriscar-se a deixar-me allí si passava alguna cosa aquell dia i perquè com no hi havia cardiòleg de guàrdia no podia dir no, demà l'operem perquè no, no, no sabien, ells no sabien, qui, suposo, eh, quina decisió s'havia de prendre en, en aquell moment. Havien diagnosticat, ha perforat el desfibrilador, però ells ja no podien fer res més. La sang s'havia havia així del cor, aleshores el cor no podia bombejar correctament, aleshores si me portaven a València era una hora de trajecte en un mitjà de transport que, clar, no estàs en la UCI, estàs en, en assistència però no és el mateix. Però jo això ho sé, després, en aquell moment, bé, en aquell moment jo sé que estic greu,